Grazas, presidente. Señor Castiñeira, é certo que eu presentei esa amenda e é certo que eu non dixen aquí nada de que estuvera en contra de que se adaptara. Digo que é máis do mesmo que non hai nada novedoso, que aparte dunha modificación nos prezos do, do solo, non se lle ofrecen nada ás empresas para que se instalen en Galiza e non se van vir de Portugal para aquí agora Hai decisións que se tuveron que tomar antes e se tiñan que tomar cando en Galiza se vendía na Plisán o metro cuadrado a 300 euros e en Portugal a 60 euros. Vostedes chegan agora nas eleccións con máis propaganda como teñen por costume. E falando do índice de confianza empresarial, no primeiro trimestre baixou un 4,8%, polo tanto non sei que flores están bostando vostedes. O descenso intertrimestral no primeiro trimestre, Galiza foi a segunda comunidade comunidade pola cola tras Baleares. En opinión dos empresarios, estes datos intertrimestrais son os máis pesimistas das, as comunidades euro, eh, eh, autónomas, con un descenso do 22,7%. No segundo trimestre, Baleares, que nos ganara en baixear no, no primeiro trimestre, sube un 10,6 a confianza empresarial, mentras que Galiza queda só no 5,8. E, en canto ás expectativas favorables que ven os empresarios galegos, en Galiza está no 16,8%, mentras que no Estado é do 20,7%. Polo tanto, non hai nada de que gabarse aquí, nin de que vir a decir que a Xunta está establecendo políticas políticas distintas para atraer eh, o investimento de capital para a creación de empresas e moito menos de industria. Fala vostede de que, señora conselleira, de que é unha política coordinada, planificada e transversal. Ben, agora explíquenoslo, porque iso tamén o podo decir eu. Vale? Esas son palabras baleiras, non din nada. Vostede non demostrou nin a coordinación, nin a planificación, nin a transversalidade. Eh? Ahora, como discurso queda de maravilla e como titular na prensa nin lle quero contar. Pero hoy lle preguntei que servicios lle ofrece las empresas, que lle ofrece vostede respecto á enerxía, que lle ofrecen respecto a transporte, que lle ofrecen respecto á comunicación, que lle ofrece respecto a servicios. Como pensan promover esta actividade industrial? Están vostedes apostando de algunha maneira por sectores estratégicos? Hai algunha política de atracción a empresas estratégicas con con alto valor engadido, con investimentos en I más D más I, para atraelas o simplemente estamos a la demanda, a ver quién pide. Y nos da igual que sea un almacén que unha industria innovadora. Da igual, que veñan, nos dá o mesmo. Polo tanto, non hai ningunha planificación, ni coordinación, ni transversalidade moito máis alá da propaganda. Fala de que a gran contribución para os galegos vai ser a creación de emprego, de emprego de calidade, ademais, emprego de calidade. Se estamos falando de 5.600 empregos en toda Galiza, ¿Mm? eh, empregos directos e indirectos, E os estudos nos din que por cada emprego industrial se xeneran 4 empregos no resto dos sectores, estamos falando realmente que vostedes falan da creación como moito de 1.400 empregos industriais en todo o Estado, en, en, toda, en toda Galiza, en tres anos. E iso é o logro que nos ven a vender aquí Es que non hai nada novedoso, eu de verdade sinto moitísimo ter que decirlo, pero non hai nada, non hai nada riguroso. Política responsable, política rigorosa, é dicir, encheu isto de palabras totalmente baleiras. O investimento, dixo ademais literalmente, o investimento é crear emprego, depende de onde invista vostede. Que investimento? O investimento da Plisan? Canto emprego se creou? cantas empresas leva traído, canto competiu con Portugal e que de verdade, de verdade que deberían, eu creo que como mínimo, medirse. Eu non digo que se castiguen, que se laceren, que veñen aquí a decirnos o mal que o fixeron e que van a cambiar, pero tampouco veñan aquí a vender o que é inexistente. E evidentemente, eu creo que ninguén na oposición fala da deslocalización a Portugal como algo positivo, sino que o vimos denunciando, pero tampouco se pode mentir dicindo que a oposición trae hai aquí datos falsos do prezo do solo industrial en Portugal e en Galiza, porque era, non estábamos falando da adquisición de dereitos en superficie, sino do valor de merca do, eh, do solo. Pero ademais tamén ten E perdone que yo diga desfachatez de falar de que eh, lle prestamos ou que lle damos mellores servizos. Xa miramos o que pasou na con Mitsubishi que se tuvo que marchar porque non había servicios e esas son as grandes críticas de casi todas as empresas. Polo tanto, eh, eu sinto moitísimo que a Xunta quede outra vez na propaganda e non amposte polo desarrollo industrial dunha industria competitiva para o noso país. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Gruppo